1654 жылы немец инженери отто фон герике магдебургта илимий театрлаштырылган иш чара көргөзгөн эки катар 8 ат эки колу жарым шарларын ар тарапка бөлгөнгө аракет кылышат бул учурда шарлардын ортосунан аба сордурулган эле